نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری تربیتی اجتماع میں اللہ میری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور پروردگار جل آنے والے ماہ مقدس یعنی ماہ رمضان المبارک ہم سب کو نصیب فرمائے آپ نے اعلان سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ آج کے روح پرور سنی اجتماع میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماہ رمضان المبارک کے معمولات کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان المبارک جس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا اور پھر نزول قرآن کے مقصد کو اللہ نے بیان فرمایا یہ قرآن کیوں اتارا گیا ہدل للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے وبینات من الہدا والفرقان روشن ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا اب ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے قرآن کہتا ہے فمن شاہد امن کو فلیسم تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو یعنی, یعنی ماہ رمضان کو پائے بس اس میں روزے رکھے اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکم سارے مسلمانوں کے لیے ہے عاقل بالغ مسلمان کے لیے ہے تو عاقل بالغ مسلمان کے اندر چودہ سال سے لے کر کے سو سال کی عمر یا اس سے زیادہ کی عمر کے لوگ بھی آ گئے اب اس میں کچھ لوگ مریض بھی ہوں گے کچھ لوگ سفر میں بھی ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بیمار مسلمان روزہ کیسے رکھ سکتا ہے ایسا بیمار جس کی بیماری اس حد تک ہو کہ روزہ رکھنے پر اس کی بیماری کے بڑھنے کا یا جان جانے کا خطرہ ہو تو وہ کیا کرے ایسے ہی اگر کسی کو سفر درپیش ہے تو وہ کیا کرے تو میرے کریم کی مہربانی پر قربان جائیے کہ اس نے کہا ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر جو کوئی تم میں مریض یا مسافر ہو وہ باقی کے دنوں کے اندر اس کی گنتی کو پوری کر لے یعنی ماہ رمضان میں اس کو رخصت دی جا رہی ہے کہ ایسا مریض ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد مثال کے طور پر ماہ رمضان میں اس نے دس روزے رکھے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی سیریس ہو گئی تو اب جتنے روزے اس کے چھوٹے اب بمبئی میں سمجھ لیجئے کہ انتیس کا ماہ رمضان رہا انتیس دنوں کا تو انتیس روزے ممبئی والوں نے رکھے اور اس بندے نے بارہ روزے رکھے اور طبیعت خراب ہو گئی اور سترہ روزے اس کے چھوٹ گئے تو ماہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد وہ سترہ روزے رکھ کر کے اس گنتی کو جو ماہ رمضان کے روزے کی تھی اسے کمپلیٹ کر لیا ایسے ہی مسافر کے لیے اور یہ کہنے کے بعد قرآن نے بڑی پیاری بات فرمائی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے تکلیف نہیں چاہتا اور پھر فرمایا ولی تک مل ملعت علامہ گنتی کمپلیٹ کرو اور اللہ کی بڑھائی بڑائی بیان کرو اس بات پر جو اس نے تمہیں روزے کی ہدایت عطا فرمائی اسی وجہ سے ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر تکبیر تشریق جو پڑھی جاتی ہے اور عید کی نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ جو پڑھا جاتا ہے یہ اسی آیت پر عمل ہے کہ ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد گنتی پوری کر لینے کے بعد ہم اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائی اس لیے ہم تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو اور شکر گزار بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ یہ بہت بہت شوق لی میں نے ماہ رمضان المبارک میں نزول قرآن کے مقصد کو اور روزے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی اب موضوع کی مناسبت سے میں کچھ باتیں آپ کے کوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم رحیم علیہ تحیت و تسلیم ماہ رمضان المبارک کی تیاری ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر کے ہی نہیں کرتے تھے بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی تیاری اور اس کے استقبال کی تیاری ماہ رجب سے اسٹارٹ کر دیتے تھے اسی لیے جیسے ہی ماہ رجب کا چاند نظر آتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہ مبارک و شعبان رمضان اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما وہاں تک ہمیں پہنچا دیا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہوں آقا کریم رعوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم ماہ رمضان المبارک کا ویلکم کرتے استقبال کرتے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر استقبال کی تیاری کرو استقبال کی تیاری کرو تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لشکر ہماری طرف بڑھ رہا ہے کیا ہمیں جنگ کی تیاری میں لگ جانا چاہیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں وہ مہینہ آنے والا ہے جس کے استقبال کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے کہ جس کے چاند کے نظر آتے ہی اللہ اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیا کرتا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم رعف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم ماہ رمضان المبارک کے استقبال کا صحابہ کرام علیہ مردوان کو حکم فرما دیتے اسی طریقے سے ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے کہ آقا کریم الرحیم علیہ تحیت و تسلیم ماہ رمضان المبارک کی ایک دوسرے کو مبارک بعد بھی پیش فرماتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان کو ماہ رمضان المبارک کی حدی تبریک پیش فرماتے مبارک فرماتے اور ماہ رمضان کا استقبال مرحبا اہلم و سہلم مرحبا کر کے ماہ رمضان کا استقبال فرمایا جاتا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ٹوٹل ماہ رمضان المبارک روزے کی فرضیت کے بعد نو مہینے رمضان المبارک کے نو سال تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نصیب ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کی فرضیت کے بعد ٹوٹل جتنے سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان پائے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے وہ نو سال تھے اس لیے کہ ہجرت کے دوسرے سال روزے کی فرضیت کے بارے میں حکم نازل ہوا اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم رمضان کی آمد پر ایک خاص دعا فرماتے ہیں میں نے وہ دعا آج واٹس ایپ پر بہت سارے گروپس کے اندر میں نے فارورڈ کی ہے آپ کسی بھی گروپ سے یا ایس ڈی آئی انفو سے آپ اس دعا کو پا سکتے ہیں اس دعا کو میکسیمم پھیلائیے اس دعا کو آمد رمضان پر ضرور پڑھیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور اس دعا کے معنی ہی سے اس دعا کی عظمت اور برکت آپ کو سمجھ میں آئے گی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان شریف شروع ہوتا تو بارگاہ رب العزت جل جلالہ میں مخصوص دعا کیا کرتے ان مخصوص دعا میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ جب رمضان شروع ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان رمدان منی ہو اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور میرے لیے رمضان محفوظ فرما اور مجھے اس میں اپنی نافرمانی سے بچا یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ سمدیت میں دعا فرماتے میں چاہتا ہوں تین مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تاکہ شاید یاد ہو جائے اور اگر آپ موبائل میں ریکارڈ کر سکتے ہوں تو اس دعا کو ریکارڈ بھی کر لیں تاکہ اپنے گھر والوں کو ماہ رمضان المبارک کی ابتدا کے اندر یہ دعا پڑھا سکے رسول کے رامی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شریف شروع ہو جاتا تو یہ دعا کیا کرتے اللہم سلمنی من رمضان رمضان رمدان علی مني اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني یہ دعا آپ بھی ضرور ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو تو اس کے شروع میں یہ دعا پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان المبارک آرام کے ساتھ سلامتی کے ساتھ سکون کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے گزرے یہ دعا انشاءاللہ العظیم اگر ہم نے کر لی اور اللہ عز و نے قبول فرما لی تو ہمارا ماہ رمضان انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے انشاءاللہ گزرے گا اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹینشن ہوتا کیونکہ ماہ رمضان برکت والا مہینہ رحمت والا مہینہ عبادت و ریاست کا مہینہ ثواب کے اندر اضافے کا مہینہ کہ رب رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں نفل کے ثواب کو اللہ بڑھا کر کے فرض کے برابر کر دیتا اور فرض کے ثواب کو بڑھا کر اللہ عز و جل ستر فرضوں کے برابر کر دیتا ہے ماہ رمضان المبارک میں روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہوتی ہے اور ماہ رمضان المبارک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں روزے دار اگر سویا بھی ہے تو اس کے دفتر میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے افطار کے وقت روزے دار کی کی جانے والی دعائیں اللہ قبول فرما لیتا ہے تو اتنی برکتیں اتنی رحمتیں بلکہ بہت ساری رحمتیں اور برکتیں اس ماہ مبارک میں جب نازل ہوتی ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فق ہو جاتا زرد پڑ جاتا چہرے پر ایک ٹینشن کے آثار نمودار ہو جاتے اور یہ چہرے کا فق ہو جانا اور ٹینشن آ جانا یہ کس وجہ سے تھا آج بہت سارے بہت زیادہ کھانے پینے والے اور بہت زیادہ عادتوں کے شکار لوگوں کو ماہ رمضان کے آنے پر ٹینشن ہوتا ہے کہ دن بھر بھوکے کیسے رہیں گے رات کو تراوی کیسے پڑیں گے بڑا یار ٹینشن رہے گا یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہو جاتا وجہ وجہ یہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ کیفیت اس لیے ہوتی کہ اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں کوئی ایسا آرزہ لاحق نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس میں حق عبودیت میں کمی واقع ہو جائے یعنی, یعنی طبیعت اتنی نہ خراب ہو جائے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جتنی عبادت کرنی چاہیے وہ عبادت ہم کر نہ سکیں سرکار کو اس فکر کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فاق ہو جاتا یہ ٹینشن رہتا کہ کہیں یہ مقدس مہینہ جو سایہ فگن ہونے والا ہے اس میں کما ہم اللہ کی بندگی نہ کر سکیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹینشن ہوتا یہاں سے ایک سوچ ملی ایک فکر ملی اور وہ سوچ اور فکر یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے ہم اپنی صحت اور ساری چیزوں کا بھرپور خیال رکھیں تاکہ ماہ رمضان المبارک میں جی بھر جی کر کے عبادت کریں اور ہر اس غذا کو اوائڈ کریں جس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو یا اللہ کی بندگی کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ مقدس و مبارک ماں اپنی رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا تو اپنے صحابہ کو اس کی مبارک بات یوں دیتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت بابرکت ہے اس کے روزے تم پر فرض فرمائے ہیں اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینے سے افضل یہ کہتے ہوئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ الردوان کو مبارک بات پیش کرتے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر ماہ رمضان کی ایک دوسرے کے مبارک بات دینے کو آپ نے بطور دلیل یہ حدیث مبارکہ پیش فرمائی کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کی مبارک بات ہم ایک دوسرے کو دیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ماہ رمضان المبارک آتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے لوگوں تمہارے پاس رمضان تمام مہینوں کا سردار آ گیا ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں سرکار ماہ رمضان کا اس طریقے سے استقبال فرماتے آقا کریم رعف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم آمد رمضان پر خطبہ بھی ارشاد فرماتے اور صحابہ کرام علیہ کو ماہ رمضان المبارک کی عظمتیں بتاتے ان کی برکتیں بتاتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی جو ماہ رمضان کی آمد پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے وہ خطبہ آپ کو ہماری سی ڈی کے اندر مل جائے گا آپ اس خطبے کو ضرور بھی ضرور سماعت فرمائیں اس لیے کہ اگر میں اس خطبے ہی کو بیان کروں آپ کے سامنے جو رسول اعظم دیتے تھے تو اسی خطبے پر میری ساری گفتگو مکمل ہو جائے گی لیکن چلیے میں خطبے کے کچھ اقتباسات آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطبے کا فائدہ اور اس کے ثواب کو بھی آپ ذہن میں محفوظ کر سکیں غور سے سنیں اور یہ بات خاص طور پر میں عرض کروں مسلمان آج جہاں پر ہے جس پوزیشن میں ہے اس پوزیشن پر وہ نہ ہوتا اگر مسلمان قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرتا رب کے فرمان کو دل و جان میں جگہ دیتا اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر قابل فرمان کو قابل عمل سمجھ کر اس پر عمل کرتا آج ہماری سوچ الگ ہے سائنس کے ذریعے کوئی بات سمجھائی جائے تو مان لیتے ہیں لیکن اگر اتنا کہا جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے بالکل اس طریقے سے کر دیتے جب کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی ان کے فرمان کے حوالے سے سنتے ہی ہم دل میں اس کو جگہ دیں اور پریکٹیکل طور پر اس پر عمل کریں تو نتیجہ وہی ظاہر ہوگا جو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آئیے میں خطبے کے حوالے سے بتا دوں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر جو خطبہ تفسیر خطبہ ارشاد فرماتے تھے اس خطبے کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمائے شابان کے آخری دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرماتے ہوئے صحابہ سے سرکار نے فرمایا اے لوگو تم پر ایک نہایت ہی مبارک ماہ سایہ فگن ہونے والا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اللہ تعالیٰ نے اس اس کا روزہ فرض فرمایا اور اور میں قیام کو ثواب اجر کے قابل بنایا جو شخص اس میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالی کا قرب چاہے گا وہ اس کی مثل درجہ پائے گا جس نے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا ہوگا جس نے اس میں کسی فرض کو ادا کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے غیر رمضان میں ستر فرائض ادا ہوں اب اس ماں کی کے نام میں سے ایک نام حضور بیان فرماتے ہیں یہ ماں ماہ صبر ہے اور صبر کا اجر جنت ہے یہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے میں ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں اسے شہر المواسات بھی کہتے ہیں غم خواری کا مہینہ شہر الصبر بھی کہتے ہیں صبر کا مہینہ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر سکیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے اس ماہ میں مومن کے ظاہری اور روحانی رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اب یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا وہ اس کے گناہوں کی معافی اور دوزخ سے آزادی کا سبب ہوگا اور اسے روزے دار کی مثل ثواب ملے گا لیکن روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو افطار کرانے کے فضائل بیان فرمائے اس پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہم سب میں یہ طاقت کہاں کہ روزے دار کو سیر کر کے کھلائیں کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے افطار کرائیں یہ صحابہ کے کہنے کا مقصد تھا کہ ہم میں سارے صحابہ تو یہ طاقت نہیں رکھ تو اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ثواب تو اللہ تعالی اسے عطا فرمائے گا جو ایک کھجور یا پانی یا ایک گھونٹ دودھ بھی پلا دے یعنی, یعنی اگر کوئی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلا دے ایک گھونٹ دودھ پلا دے یا ایک عطا فرمائے اس سے بھی اللہ یہ ثواب عطا فرمائے اس ماہ کا پہلا رحمت درمیانہ حصہ مغفرت اور بخشش اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہوتا ہے اب اب یہ تو فضیلت ہو گئی اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں حقوق انسانی کے سلسلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے ملازم کے بوجھ کو اس میں ہلکا کیا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا آپ کے پاس ملازم ہوتے ہیں ایمپلوئی ہوتے ہیں تو آپ ماہ رمضان میں بارہ بجے دکان پر پہنچتے ہیں ملازم دس بجے پہنچ گیا اور پھر زہر تک آپ دکان پر کھڑے رہتے ہیں اور زہر کے بعد پھر آپ سونے چلے جاتے ہیں لیکن وہ بیچارہ ملازم صبح دس بجے سے لے کر کے شام تک پریشان رہتا ہے تو گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے ملازم کو بھی تھوڑا سا آرام کا موقع دے دیں تاکہ اسے بھی تھوڑی سی راحت مل جائے اللہ اس راحت کے عوض کے اندر آپ کو کیا عطا فرمائے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور سے آزادی عطا فرمائے گا تو ملازم کو بھی اللہ کا بندہ سمجھو اور ماہ رمضان کے اندر اس پر بوجھ بلکہ اس کے بوجھ کو ہلکا کرو اور جو اس کے بوجھ کو ہلکا کرے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اللہ اسے بخش بھی دے گا اور دوزخ سے آزادی بھی عطا فرمائے گا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ماہ رمضان کے معمولات کے حوالے سے خاص جو چیز ذکر فرمائی اسے آپ ذہن میں محفوظ کر لو کہ اس میں کرنا کیا ہے یہ تو بات ہوگی افطار کرانا ہے ملازم کو راحت دینی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور چار چیزوں کی اس میں کثرت رکھو کتنی چیزوں کی بولیے ایک بار پھر بولیے کتنی چیزوں کی ماہ رمضان میں کتنی چیزوں کی کثرت رکھنی ہے اسے بالکل ذہن کے اندر محفوظ کر لو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں دو ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو دو چیزیں کیا ہیں کس کو راضی کر سکتے ہو بولیے کس کو وہ دو چیزیں کیا ہیں جس سے رب کو راضی کر سکتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے ارشاد فرمایا اور دو ایسی چیز ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا وہ دو چیزیں جن سے اپنے رب کو راضی کرو وہ دو چیزیں کیا ہیں کلمہ طیبہ کا ذکر اور استغفار و توبہ یعنی, یعنی ماہ رمضان کے اندر کلمے کا ورد کثرت سے کرو اور استغفار کثرت سے کرو جب یہ دو چیزیں تم کثرت سے کرو گے تو مولا راضی ہو جائے گا کون راضی ہوگا اللہ عز و جل راضی ہوگا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ دو چیزیں جن کے بغیر بخشش نہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی سے جنت مانگو اور سے اس کے دامن رحمت میں پناہ مانگو اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور سے ہماری حفاظت فرما حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اللہ اکبر ہم لوگ جب تراوی پڑھتے ہیں تو چار رکعت کے بعد تراوی کی تسبیح پڑھتے ہیں اسے تسبیح تراوی کی کہا جاتا ہے سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذي لا ينام ولا يموت سبح القدوس ربنا ورب الملائکت والروح اور پھر کیا پڑھتے ہیں بولیے اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتی کا یا رحم الرحمن پڑھتے ہیں اب یہ اللہم اجرنا من النار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے یعنی دوزخ سے پناہ مانگتا ہے دوزخ سے بچنے کی دعا کرتا ہے سرکار فرماتے کہ اس دعا یعنی اللہم اجرنی من النار پڑھنے والے کے حوالے سے دوزخ خود اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے اے اللہ اس کو مجھ سے بچا لے تو ماہ رمضان میں کلم طیبہ کی کسرت کرو استغفار و توبہ کی کثرت کرو جنت کا سوال کرو اور جہنم سے بچنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں خطبے کا یہ آخری ٹکڑا اور آخری جملہ یہ ہر کسی کے ایمان کو اضافہ ایمان میں اضافہ اور اس کی سوچ اور اس کے جذبات کے اندر اضافے کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتا ہے اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے ذوق و شوق کے اندر خدمت خلق کے اندر اور وہ کیا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن سقا صائمن سقاہ اللہ من حوضی شربتن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور جس نے کسی روزے دار کو افطاری کے وقت پانی پلایا اللہ تعالیٰ روز قیامت میرے سے اسے وہ پانی پلایا جس کے بعد دخول جنت تک پیاس نہیں لگے ایک روزے دار کو پانی پلانے پر قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے کون پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ کہاں سے سرکار کے سے اس بندے کو اللہ پانی پلائے گا اور جب وہ پانی پلائے گا تو جنت میں داخلہ اس بندے کو پیاس نہیں لگے تو پانی پلانا کسی روزے دار کو یہ کتنا بڑا فائدہ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے اور کتنا بڑا ہے تو میری گزارش ہے کہ روزے دار کے لیے پانی کا اہتمام کیا کریں اپنی بسات کے مطابق جو بھی ممکن ہو آپ روزے دار کے لیے اس کا خاص طور پر خیال فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم رعف الرحیم علیہ و تسلیم ماہ رمضان المبارک میں جہاں یہ ساری چیزیں فرماتے تھے وہیں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے اندر ماہ رمضان کا ایک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں یوں تو عام دنوں میں بھی آقا مسواک استعمال فرماتے تھے لیکن ماہ رمضان میں بھی رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال فرماتے کہ مسواک کی بات عرض کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب مسائل بتائے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا روزے میں مسواک کر سکتے ہیں کہ نہیں تیل لگا سکتے ہیں کہ نہیں عطر لگا سکتے ہیں کہ نہیں سر لگا سکتے ہیں کہ نہیں یہ سارے سوالات ہوتے ہیں اس لیے میں نے چاہا کہ مسواک کے حوالے سے عرض کر دوں یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے مسواک اتنی پسند تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت پر مشقت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے جب وہ وضو کریں تو مسواک کریں اتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پسند آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کے اندر دو ختم فرمایا کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے اسی طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں سخاوت بے پناہ کیا کرتے تھے یوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہیں ہی لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جب سخاوت کرتے تو اس سخاوت کی پوزیشن کیا ہوتی سمندر کی کی طرح سرکار سخاوت فرمایا کرتا اور یہ بات یاد رکھو ایک میرا اپنا جملہ ہے میں نے ابھی ایک سفر کے اندر سید امین القادری صاحب میرے ساتھ تھے تو بات چلی کہ لوگ بزرگوں سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں یعنی اولیاء کے رام سے صحابہ کے رام سے انبیاء کے رام سے محبت کیوں کرتے ہیں تو قدرتی ایک جملہ میری زبان پر جاری ہو گیا اور وہ جملہ مجھے خود کو بھی پسند آ گیا اور سید امین صاحب نے اسے محفوظ بھی کر لیا میں نے کہا دیکھو لٹانے والے سے ہر کوئی محبت کرتا ہے لوٹنے والے سے محبت نہیں کرتا اس لیے صحابہ سے لے کر انبیاء کرام اور اولیاء کامرین سب کی زندگی دیکھو وہ لوٹنے والے نہیں تھے وہ لٹانے والے تھے اور ایسے لٹانے والے تھے کہ زمین کے اوپر تھے تب بھی لٹاتے تھے اور آج زمین کے اندر ہے تب بھی لٹا رہے ہیں تو لٹانے والے سے ہر کوئی محبت کرتا ہے تو سخاوت کرنے والے سے اور سب سے بڑے سخی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں مصطفیٰ پیارے سے بڑا سخی کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جب لٹانے والے ہیں تو میرے مصطفیٰ جنت بھی دے دیتے ہیں اور میرے مصطفیٰ جان رحمت دونوں جہاں کی نعمتیں اس کی جھولی کے اندر ڈال دیا کرتے ہیں اور کیوں نہ ڈالیں کہ رب نے حضور کو دینے والا ہی بنا کر کے بھیجا سرکار تو اپنے لئے کچھ رکھتے نہیں اب آپ دیکھیں نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی میں تقسیم کرنے والا ہی ہوں اور میرا مولا مجھے عطا کرنے والا ہے خدا ہے مصطفیٰ لٹاتے ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں جو ماہ رمضان المبارک میں سخاوت کرتے ہیں ان کے نام لینے والوں کی فہرست میں درج ہوتے ہیں ماہ رمضان سے پہلے ان کو فون کر دیا جاتا ہے میسج کر دیا جاتا ہے اور پھر جب جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے تو بن بلائے ان کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں اور مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں پتہ چلا لٹانے والے کو ہر کوئی یاد رکھتا ہے لوٹنے والے اسے ذہن میں رکھو اسی لیے سرکار نے فرمایا خیر ید العلیا بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا یعنی, یعنی جو ہاتھ ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سب سے بہترین ہاتھ ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز ناپسند تھی تو وہ گدا گیری ناپسند تھی بھیک مانگنا حضور کو بالکل پسند نہیں تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے تم میں کون ہے جو اس بات کی دے کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگے گا اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے جو جنت کی بشارت دیتا ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا سرکار آج کے بعد میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا اب اس صحابی کی کیفیت محدثین فرماتے ہیں کہ وہ صحابی ایسے تھے کہ اگر ان کے گھوڑے کی رسی یا لگام بھی اگر نیچے گر جاتی تو کسی سے نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کر دو وہ خود نیچے اترتے تھے اور اٹھا لیا کرتے تھے یہ پوزیشن اور میں نے خود خود اپنے پیر و مرشد سرکار حضور مفتی اعظم و ڈلے کے حوالے سے میں نے پڑھا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی کھانا نہیں مانگتے تھے کھانے کا وقت ہوتا تھا نا تو گھر والوں سے نہیں کہ ذرا کھانا دے دو نہیں وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں مانگوں گا تو مصطفیٰ سے مانگوں گا ایک مرتبہ گھر میں شادی تھی حالانکہ اس طرح سے گھر والوں سے مانگنا کوئی کی بات نہیں ہوتی لیکن کیونکہ اللہ والوں کی نظر بہت دور تک ہوتی ہے ان کی بہت دور تک نظر ہوتی ہے گھر میں شادی تھی دوپہر کے وقت لوگ کھانا دینا بھول گئے شام کو خیال آیا یا دوسرے دن خیال آیا پتہ نہیں کب خیال آیا کہ حضور مفتی دل رحمہ نے کھانا نہیں کھایا تب خیال آیا کہ ہاں وہ تو کبھی کھانا مانگے ہی نہیں مانگتے ہی نہیں وہ انسانوں سے مانگتے ہی نہیں تو یہ اللہ والوں کی پوزیشن ہوتی ہے اس لیے کہ وہ صرف فضیلت کے لیے حدیث بیان نہیں کرتے بلکہ پریکٹیکل عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ہیں مولا اسے قبول فرما لیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں بے پناہ سخاوت فرماتے اور سخاوت کے حوالے سے یہ بھی موجود ہے بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے مگر ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت اور زیادہ ہو جاتی اور جب جبرائیل آتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت برسات کا مقابلہ اور تیز ہوا بھی نہیں کرتی اتنی سخاوت کرتے تھے کہ برسات بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں اور تیز ہوا بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں اب اس کی بھی اگر تفصیل بیان کریں تو وقت زیادہ ہو جائے گا میں چونکہ معمولات کی طرف آ رہا ہوں رات کو جبریل امین آپ سے قرآن شریف کا دور کرتے جب صبح ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخاوت فرماتے آپ سے جو شے بھی مانگی جاتی مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا کرتے اب یہاں میں اسپیڈ سے ایک کریکشن کرتا ہوا چلو ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے کہ ہم افطار سے پہلے دعا میں مصروف ہو جاتے ہیں جس کسی کو دیکھو دسترخوان پر کھانا سجا ہوا ہے اور ہم دعا میں مست ہیں صحیح معنوں میں دعا کا وقت افطار کے بعد کا ہے اعلی حضرت نے اس پر پورا رسالہ لکھا آپ کھا لو آپ پی لو اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جے بھر کر کے دعا کرو اس لیے کہ سیگا دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں اللہ اللہ کا سن تو وبے کا آمن تو اور وعلی کا توکل تو والا رزق کا بولیے افطر تو افطر تو میں نے افطار کیا یہاں کیے نہیں اس سے پہلے دعا کر افطار کیے نہیں اس سے پہلے دعا کر رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے جلی ہوئی چیزوں سے افطار کرنے کرنے سے کو ناپسند فرمایا مثال کے طور پر بھجیا ہے پکوڑا ہے یہ جو آگ سے جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں نا افطار نہ کرو بعد میں کھاؤ افطار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں سے پسند فرماتے تھے کھجور پانی اور دودھ یہ ذہن میں رکھو کن چیزوں سے پسند فرماتے تھے کھجور پانی افطار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے افطار کے بعد دعا کرتے تھے اور دعا کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے آپ یہ نہ سوچیں کہ بھجیا کھانا ناجائز ہے یا پکوڑے کھانا ناجائز ہے نہیں نہیں افطار جب آپ کریں روزہ کھولنا ہے آپ کو تو آپ سب سے پہلے یا پانی سے افطار کریں یا کھجور سے افطار کریں یا دودھ سے افطار کریں اس کے بعد جو اللہ کی نعمتیں نعمتیں آپ کے سامنے موجود ہیں آپ اسے کھائیں اور یہ بھی سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مشروب پیتے چاہے وہ شربت کی شکل میں ہو یا دودھ کی شکل میں یا پانی کی شکل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر پیتے کیسے پیتے اب یہاں بھائی اور ایک گلاس بھائی اور ایک گلاس سنت پر عمل اب یہاں وقت اور زیادہ ہو رہا ہے اور بہت لمبی گفتگو ہے یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام عرج پر پہنچے یہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان دھوپ بہت شدید تھی اور روزے کا مہینہ تھا رمضان المبارک کا تو صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر روزے کی حالت میں ٹھنڈا پانی ڈالا جا رہا تھا تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ گرمی شدید ہو تو ایسے موقع پر ٹھنڈک کے لیے اپنے سر پر پانی ڈالنا یہ گناہ کا کام نہیں مصطفیٰ کی سنت مبارکہ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں گرمی جب شدید ہوتی تو تر کپڑا یعنی بھیگا ہوا کپڑا اپنے بدن پر رکھ لیتے اور اس طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈک کو حاصل کرتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ چند معمولات تھے آقا کریم رعوف و علیہ تحیت و تسلیم کے اسے بالکل ذہن میں رکھو ابھی تو شب قدر ہے آخری عشرہ ہے سترہ تاریخ ہے اکیس تاریخ ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس کے الگ الگ فضائل اور اس کے الگ الگ برکتیں موجود ہیں آپ پابندی سے اجتماع میں آتے رہیں گے تو باقی کی باتیں آپ کو کو سننے نصیب ہوں گی اور انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے میں نے یہ معمولات بتائے آپ ان معمولات کو ذہن میں رکھو اور خاص طور پر میں گزارش کروں گا ماہ رمضان میں آپ چار چیزوں کی کثرت کرو کلم طیبہ اور استغفار و توبہ جنت کا سوال اور جنت سے پناہ مانگنا روزے دار کو افطار کراؤ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ سخاوت کرو اور خاص طور پر اپنے روزے کی حفاظت کرو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سام رمضان جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا وہ احتساب اور اس کے بعد احتساب کیا اپنے روزے کا روزے کی جانچ کی اس نے روزے کے بارے میں غور کیا کہ کوئی خلاف شرب بات تو اس سے نہیں ہوئی اس سے غیبت تو نہیں ہو گئی اس سے چگلی تو نہیں ہو گئی اس سے کسی کا دل تو نہیں دکھا اس سے کسی کو اذیت تو نہیں پہنچی اس نے اپنے روزے کا جائزہ لیا اور احتساب کیا روزے کا جانتے اس کا بدلہ کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس کے اگلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے لو اسی طریقے سے جو شخص ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا یہاں یہ بات تو میں کر ہی دیتا ہوں ہمارے یہاں تراوی ہوتی ہے تراوی کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں قرآن مقدس سنتے ہیں اور باہر نکل کر پوری رات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کھیل کود اور کچھ ناہنجار قسم کے مسلمان ایسے بھی ہیں جو ماہ رمضان کی راتوں کے اندر کرکٹ کی میچ اور کیرم کلب اور بیڈمنٹن یہ سب شروع کر دیتے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شیطان تو وہاں قید ہو گیا اور یہ انسان کی شکل میں زمین پر شیطان رمضان کے اندر آزاد ہو گیا یہ کھیل کود کا مہینہ نہیں ہے یہ عبادت ریاضت کا مہینہ ہے تقوی و تہارت کا مہینہ ہے اس مہینے کا احترام کرو اس مہینے کے استقبال کی تیاری کرو اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رعوف الرحیم علیہ و تسلیم آپ کو تو سب کو ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ماہ رمضان نصیب فرمائے ماہ رمضان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے ان معمولات کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اعلان کرتے ہوئے بھی مسرت ہوتی ہے کہ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ہر سنیچر کو ماہ رمضان میں یہاں پر اجتماع سہری تک انشاءاللہ جانا جائے گا اور ہر آنے والے کے لیے انشاءاللہ سہری شہری کا معقول انتظام ہوگا تو آپ آئیں بھی اور دوست احباب کو لانے کی کوشش بھی کریں ساتھ ہی ساتھ گزارش کروں گا بہت مشہور مقبول اور معروف کتاب ماہ رمضان کیسے یہ کتاب الحمدللہ چار لینگویج کے اندر انگلش اردو ہندی گجراتی ان زبانوں کے اندر یہ کتاب آ چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مقبول و مشہور کتاب اگر ہماری کوئی ہوئی ہے تو وہ ماہ رمضان کیسے گزاریں میں گزارش کروں گا کہ آپ میں کا کوئی ساتھی اس کتاب کو خریدے بغیر نہ جائے علماء کو ائمہ کو دوستوں کو احباب کو گھر والوں کو یہ کتاب دیں تاکہ وہ اسے پڑھیں میرے ایک دوست مجھے ملے اور میں نے ان سے کہا ملاقات ایسی ہوئی تو انہوں نے پہلے تو مجھے مبارکباد دی اور مجھے کہا کہ یار آپ کی وہ کتاب بڑی پسند آئی میں نے کہا کون سی ہاؤ ٹو اسپینڈ رمضان المبارک ماہ رمضان کیسے گزارے بولے میرا بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا ضدی ہے اور عبادت وغیرہ کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی اور وہ آسٹریلیا میں ہے جیسے ہی میرے پاس یہ کتاب آئی میں نے کتاب فوراً اس کو بھجوائی بولے وہ جو دین سے میرا بچہ بہت دور رہتا تھا ایک ہی رات کے اندر پوری کتاب ختم کیا اور اس کے بعد الحمد للہ رمضان رمضان اس نے عبادت کے اندر گزارا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور الحمدللہ انگلینڈ کے اندر بہت ساری مساجد کے اندر علماء اس کتاب سے درس دیتے ہیں مطلب جو حفاظ ہوتے ہیں ہیں ہیں ہیں وہ وہ اس اس کتاب کتاب کا درس درس دیتے دیتے مبلغین تو آپ کو ضرور پڑھیں نام بھی کتنا پیارا ہے ماہ رمضان کیسے گزاریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان نصیب فرمائے اور ماہ رمضان ہمارے لیے سلامت ہو ہم ماہ رمضان میں سلامتی کے ساتھ ساتھ اپنے لمحات کو گزاریں اور پروردگار کی عبادت اور ریاضت کر سکیں وما علینا الا البلاغ المبین رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں